temos aqui 50 cronas. Bem, oh. é só dá para pequenos, 25, 25. A LM deve ser pequeno, store é, é médio e gigante, pronto. Toda a gente é sabe o que é gigante, não é? Quem é que não sabe o que é gigante? A gente tem 50 cronas a pensar que há vamos 50 euros, estamos pobres. Já preço de café. 50 euros era mais fixe. <laughs> horas da manhã. Foi uma noite difícil. Foram 900 km baixo chuva, com sono, cansaço e com muitas paragens para cafés e Red Bull. Mas conseguimos chegar a tempo. Estamos exaustos. É só mais um bocadinho e já podemos ir descansar. Desconfio que vou passar a travessia toda a dormir. alto mar. Fora o cubico que tínhamos para dormir, temos dentro do barco para passar o tempo piscina, ginásio, cinema, salão de jogos, uma loja tax-free e, claro, o restaurante e o bar. niemals leise vor dich hin. Ich Kasparum, bring dich zum Stocken, stolpern, rasen, es tut mir leid. Oh, oh, oh. oh. Es tut mir leid. Kopf und meinen Schoß, ich lass dir Badewasser ein. Deine Erdbeeren, das Schauen uns Sonnenuntergang, sprühe mich mit Sachen voll, stech mir ein, ernst wird Bravo, bravo. No segundo dia, derivada da agitação do mar, não se podia utilizar a piscina. Até eu fiquei mal disposto. Well, that's been your trip on the inside the boat. Because I had a very bad moment in the morning. Okay. I threw up my breakfast on the oh, toilet. Yeah, really? honestly. <laughs> Oh, I'm sorry. Durante a travessia, conhecemos pessoas de vários pontos do globo, desde um grego na Nova África Twin, um alemão no modelo bem antigo da década de 80. menos. Tive longas conversas com um americano que já reformado percorre várias partes do planeta. No barco está um homem surdo, que já anda há 10 anos a dar a volta ao mundo, mas será a sua primeira vez na Islândia. Manos, manos! Let's see if we can find Com o mar bravo, 14 motas caíram. Felizmente, as nossas estavam bem seguras. O tempo está bastante coberto mas para já não chove. A temperatura é de 5 graus. We have been arrested. yeah, probably the Germans uh, passed. But there was a Russian guy as well. Oh. But they told you to come here, eh? They said something, they just pointed here. Yeah. They, didn't, they don't even speak English.